ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ମୋତେ ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁଠୁ ଅଲଗା ତେଣୁକରି ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି କିଛି ବିତିଛି ତାକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ଜଣା ଅଜଣତାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ସହ ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଜଣା ଅଜଣତାରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁ ଏବେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ଅଛି ଯେମିତି ବି ଅଛି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ମୋ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅସ୍ତ୍ର ମୋ ଜୀବନ ଅଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲିବି ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ଚାହିଁବି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବି ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସୁ ଆଉ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ମୋଡ଼କୁ ଖୁସି ହୋଇ ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥାଏ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ବହୁତ ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରହି ଆଉ ଖୁସି ହୋଇ ମୋ ଜୀବନର ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ